Basta, non corro più. Quante volte ti è capitato di pensarci? Eh, rientri dal lavoro tardi la sera, stanco, dopo una giornata pesante, carica di stress. Eh, qual è il tuo primo pensiero? Il divano, non puoi mentire, ti si legge in faccia, ma ah, stai tranquillo questo è il mio stesso pensiero ricorrente eppure riesco a correre quasi ogni giorno. Ma allora qual è il trucco? Da dove si trova la motivazione? Beh, questa è la domanda che mi hanno fatto in tanti a cui vorrei rispondere in questo video. Parto subito per dirti che ho iniziato a correre da giovanissimo all'età di 13 anni e anche se non ho ottenuto risultati stellari, infatti non, non sono un professionista, mi è eh, insomma sempre piaciuto. Per cui alla base di tutto secondo me c'è una forte passione per questo sport che è partita sin da giovanissimo. Poi a me piace molto stare in compagnia e quindi la corsa è un buon modo per conoscere nuove persone, per eh, avere degli amici con cui condividere gli stessi interessi e chiacchierare dopo una giornata di, di lavoro durante gli allenamenti, quando è possibile ovviamente, eh, delle cose che ci interessano maggiormente. Poi devo dire che eh, gli amici della corsa poi diventano molto spesso amici anche nella vita eh, perché si condividono i momenti più belli ma anche quelli più duri, eh, difficili durante gli allenamenti pesanti e per cui poi si crea una sorta di community dove ci si supporta a vicenda e ci si diverte anche. Non solo durante gli allenamenti ma anche eh, durante la vita quotidiana. Davvero questo penso che sia uno dei motivi principali e uno dei, degli ingredienti principali della, della mia motivazione. Ecco, poi sono sicuro che questo vi sarà già capitato in passato, mm, sono molte le volte in cui la sera non mi sento stanco, non ho assolutamente voglia andare a correre ma trascinato dai compagni di squadra vado all'allenamento faccio l'allenamento e a rientro sono totalmente un'altra persona non mi sento più stanco eh, l'umore è cambiato totalmente e mi sento completamente un'altra persona per cui la consapevolezza che questo possa accadere eh, davvero mi aiuta anche nei momenti in cui davvero non ho voglia di muovere neanche l'alluce del piede Sicuramente questo è dovuto alla serotonina che è l'ormone del buon umore che viene generato durante la corsa ma non voglio stare qui a farti un pippone fondamentalmente eh, quello che voglio dire è che prima di scivolare dritto sul divano eh, questo è quello che penso tra l'altro questo mi aiuta molto anche a mantenere lo stesso livello di umore mm, buon umore per il giorno dopo lavoro poi il senso di libertà che mi regala la corsa è indescrivibile cioè mi ricordo di domeniche passate in collina con amici, incurati dalle condizioni meteorologiche, tutti con lo stesso obiettivo di correre e stare bene. Ed effettivamente eh, questo è anche una delle motivazioni per cui continuo a correre, il senso veramente di libertà che la corsa mi regala. Ci sono ovviamente periodi in cui si corre di più, periodi in cui si corre di meno, ma penso che questo sia piuttosto normale, inevitabile. Ma quello che ho notato è che durante i periodi in cui corro di più riesco a pensare molto più velocemente, anche con quei pensieri un po' più sofisticati, per cui correre mi aiuta molto con il lavoro e anche con lo studio e mi migliora sicuramente le funzioni con Inoltre quando corro molto riesco davvero a prendere decisioni molto velocemente per cui non mi riduco mai come ragazzo qui nella, nella click e, e, si riduce davvero tanto il livello di anno. E poi che dire, cioè eh, la sera mm, rientrato da una giornata di, piena di lavoro, con un eh, bellissimo allenamento, magari anche abbastanza faticoso a volte, generalmente cado in un sonno profondo come un bambino. Relativamente al fisico, che te lo dico a fare? Io ci tengo molto e accresce molto la mia autostima. La cosa ovviamente aiuta a bruciare i grassi superflui e fa bene anche per tantissime altre cose. va bene alla vista, eh, abbassa i livelli di colesterolo cattivo, rinforza il sistema immunitario, insomma tantissime cose che puoi trovare online, più o meno un milione di articoli. E per le gare? Ecco, per le gare eh, il discorso è un po' più difficile in quanto una domanda spesso che mi viene chiesta è dove trovi la motivazione quando non riesci a migliorare su una distanza eh, per lungo tempo. Ecco, l'approccio per me innanzitutto non, non mi prendo mai sul serio, eh, questo mi aiuta molto e poi cerco di cambiare distanza, provo in un'altra distanza per poi eh, riprovare sulla distanza riusciva E poi cerco di celebrare tutti i miglioramenti, anche quelli più piccoli, seppur di pochi secondi, eh, sono sempre miglioramenti e rispetto al passato devo dire che oggi eh, riconfermarsi anno dopo anno per me, eh, anche con lo stesso tempo, eh. per me eh, è già un, un successo. Ma poi per ultimo, non meno importante, volevo anche dire che la corsa eh, aiuta a casa, perché la mia compagna mi dice sempre che se stiamo ancora insieme grazie al fatto che vado a correre. Questo però non l'avrei dovuto inserirlo in questa lista. Per cui concludendo, i migliori periodi della mia vita corrispondono sempre ai periodi in cui ho corso di più ed è questo il motivo per cui oggi continuo a correre, eh, cerco di preservarmi da eh, infortuni, con eh, degli accorgimenti. Questo magari è un discorso che potremmo affrontare in un, altro, in un, altro, video. Queste sono fondamentalmente tutte le risposte che ho quando davvero non ho andare a correre ed il divano mi chiama come le sirene con il loro canto ammaliatore molto pericoloso per i naviganti. Chiamarono Ulisse che però previdente seguì i consigli della maga Circe. Per cui niente, ci vediamo nel prossimo video, se non sei ancora iscritto iscriviti al canale e come Ulisse mi raccomando, sii previdente. Bye.